Io non lo so. E voi? Ah, può darsi che siate fatti di una pasta diversa, ma io sono così. Che posso farci? Me ne assumo tutta la responsabilità, l'unica cosa certa è che quel giorno avevo le scarpe nuove. Se andassimo ad analizzare i fatti, il vero responsabile sarebbe il venditore delle scarpe. Io sono un uomo, un uomo tutto d'un pezzo, come diceva il signor Hoyos. Non potevo lasciar correre, diciamolo chiaramente ci sono dei dolori che non si sopportano. Una volta mi operarono senza anestesia perché così mi andava, ma quella è un'altra storia che non ha nulla a che vedere con questa. La verità è che non ce la facevo più. Quei dolori insidiosi, che non sono neppure dolori, così subdoli. Presi il tram e la cosa cominciò subito. Mi pestò un piede. Sì, me lo pestò. Mi chiese scusa molto garbatamente. Mi frenai e non successe niente. Ovviamente uno sconosciuto che ti pesta un piede è sempre un essere antipatico. Dopo un po', credo alla fermata successiva, all'inizio di Calle Maior, ci spinsero e quel tizio mi calpestò per la seconda volta. Ma questa volta non mi chiese scusa. E io non ce la feci più e gli detti uno spintone. Allora lui mi pestò il piede per la terza volta. Il resto lo sapete già. Che posso farci se sono un rappresentante della miglior fabbrica americana di rasoi per barba? A parte il fatto che sono un vero uomo. Tutto ad un pezzo.